Как нам хорошо было А потом о нем лишь я грущу. Павел, не так давно у наших соседей в Чухомском районе состоялось знаковое событие – открытие единственного в России отеля-музея «Лесной терем» Асташова. Стоп-стоп, Василий! А как это связано с веретеном? Да очень просто, Павел. С момента открытия отеля-музея коллектив веретенцев – постоянный участник летнего праздника День терема, уже ставшего традиционным. И сегодня его представители приехали с ответным визитом. На сцену приглашается сотрудник отеля-музея «Терем» Михаил Шейко. Э, добрый э, вечер, соликричане, с наступившим вас Новым годом и с приближающимся праздником Рождеством Христовым. Сегодня Сегодня этот зал собрал на свой день рождения ансамбль Перетенца. В этом зале все друзья. Перетенца позвал всех своих друзей, пригласил и нас, лесной Терема Асташова. Да, действительно, с момента открытия музея Терема Асташова, единственного в мире музея отеля, Перетенца стал постоянным участником нашего летнего праздника День Терема Асташова. И мы сегодня ну, не могли не приехать, и поздравить нашего друга с этой юбилейной датой. И я хочу пригласить на сцену руководителя Надежды Павловны и Яну к сожалению, Андрей и Ольга Павличенковы не смогли приехать лично поздравить вас, но э, попросили меня э, передать мои наилучшие пожелания и поздравить от всех сотрудников нашего музея отеля вас э, с этой юбилейной датой. Поздравляем народный коллектив ансамбль «Танцы ребятенцы» с 40-летним юбилеем со дня образования. Желаю вам ярких концертных программ, аншлаговых залов и большой любви зрителей. Творческого долголетия, крепкого здоровья всем участникам коллектива. Ваш друг поклонник лесной терем Асташов. И, знаете, хоть, может быть, э, танцевальному коллективу не нельзя сладость, Но, как сказал наш общий друг э, Надежда Дугина, они себе столько калорий сожгут, что им эти конкретные не помешают. Еще ну, раз о нашем празднике в этом году вас традиционно. Большим удовольствием. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы всегда приезжаете к нам в Чуркомский район и радуете наших зрителей. Спасибо вам еще очень раз. Большое-большое.